Baigo cinema ribere kuri kane go cinema ribere kuri kane O amarama o kalayama o sasiyama o zediyama mago mama go cinema riba kun kane go cinema riba kun kane Tiyo bole maskane go tiyo bole maskane Hey Allah na me nam Sibai Sab kone